Én is nagy tisztelettel köszöntöm az itt jelenlévőket. Hát amikor e, először beszéltünk erről a feladatról, nagyon sok mindent még fejbe össze kellett rakni ahhoz, hogy ez így megvalósuljon. Teljesen más e, kultúrátnak az építészetét kellett itt megvalósítani, és ehhez a feladathoz megpróbáltunk fölnőni, és ennek ez lett az eredménye. Köszönöm szépen!